Butante kayo, sir? Butante po kayo? Ah. Butante ka po? Sino pong president sa kabay? Survey lang po. Oh, hindi masabi-sabi kasi. Sino po? Hindi pa masabi masabi. Ah, wala pa po. Ito po president po. Mahawa, tinan mo. Apa. Si Isko? Isko, sir. Sino sa'yo, sir? Isko? Mm-hmm. Vice niyo po, vice vice? Vice ako vice. Sino po vice president? So, thank Soto. Soto. Wait Lenny Soto daw. Wait lang guys, wait lang guys. Robredo Soto. Tara. Kayo ma'am, sino sa'yo ma'am? Si Lenny ako. Vice po, vice. Vice? Opo. Sinong Vice siya? Ito po yung Vice. Hi? Si Doc, Doc Willie Ong. Yeah, boss. Bo BBM. Vice is it? Vice. Vice. Ito po, Vice. Ay, ah, ito yung Vice. Soto, oh. Yes, ah, Soto. Soto. Thank you. Bye, sir. Pa-subscribe. Thank you. Bye, po. Ah, you too. BBM. BBM Vice po advice po? Soto. Soto. Kay sir, pa-subscribe. Kayo po, President Chakabay. No, no, no, butante kayo sir, ha? Ah, butante po. Oo. President Chakabay. Sino ba sinaserve niya dyan? Sino ba sinaserve? po, neutral po kami, wala kami kandidato. Oo? Oh? Apo. Uh. Ah. YouTube po, YouTube na po. Ano po sa inyo? Si, ano, Bongbong. Bongbong, vice niyo po. Vice ko? Apo. Si Dr. Willie Ong po. Thank you. Wait lang. Thank you. Thank you, sir. Pa-subscribe ako, sir. Sir, pa-subscribe Thank you. Wait lang. Sir, kayo! President ka po tsaka vice. Presidente niyo po tsaka vice. Ang ganda ng face vlog. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Vice niyo po. Vice. Vice President si... Loy. Sino po? Si... Sino po? Soto. Si Soto? Soto po. Thank you. Soto. Sir, kayo. Kayo po. Lenny Robredo. Lenny, vice po. Vicer. Robredo Soto. Robredo Soto. Sir kayo? Ano po? Isa lang kami dito. Sino po sa'yo? inyo? Robredo. Robredo din? Vice po, Vice sir. Soto rin. Thank you. Thank you po. Sir, pasub... Ito, lamay ko na lang. Pasubscribe Salamat. Salamat. Thank you po, thank you po. Sir, ito po. Thank you po, pasubscribe po. Salamat. Tara. Kayo sir, butami po kayo. Kayo butami kasi. Residente po sa kabay? Uh, isko? Isko. By Isko. Soto. Soto. Thank you, sir. Wait, sir. Pasubscribe, sir. Thank you po. Salamat. Sir, kayo, botante ka, sir? Botante po kayo? Hindi. Thank you. Tara. Wow. Wow. President po sa kapay. Sino po? Botante po kayo, ma'am? Presidente sa kabay. Tuturo ko lang. Apo. Pwede sabihin niyo po yung pangalan. Presidente. Ito po yung President. Sino po? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Vice niyo, ma'am? Vice. Uh, Sara. Ah, Manny Sara. Pacquiao Sara. Pasubscribe ko ma'am. Thank you po. Pacquiao and Sara. Ano nito? YouTube po, mapapanood niyo po sa YouTube. Thank you. Sir, kayo botante kasi? Hindi. Thank you po. Salamat po. Wait lang. Tawid tayo, tawid tayo. O, dito na lang sa side na to, tapos magbibilang na tayo, konti na lang. Tara, tara. dalawang BBM. Pais oh, niyo po. Pais daw. Napaka-naisip hmm, naman. Undecided po. Salamat. Tanong pa-subscribe po. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Lahat kayo po, president ako. Kirby lang po. BBM. BBM Vice po. Vice. Sarah. Sarah. Thank you, thank you po. BBM Sarah. Sir kayo! Hey, sir! Apo, para mapanood namin kayo. Apo, apo. Pwede mga lagi? Apo. Ano para sa inyo? Survey lang po sa YouTube po. Kahit sino po wala kaming kandidato. Bongbong Sara. Bongbong Sara, Solid. Bongbong Sara. Kayo, sir. Sir, ito po. Pa-subscribe, sir. Ay. Salamat. Kayo po. Ah, okay. Sino po, presidente? Ito po, presidente. Habang presidente yan, no? Oh. Ito pa sila Marcos, si Duterte, ah, si Robredo, sila Lacson, Pacquiao, tsaka si Moreno po, ito Moreno. Sino po? Sabi, yung pa na lang. Okay. Isko, kayo. bong. Sino po? Isko, sa'yo sir. Kayo sir. Isko, kayo Bong, Bongbong. Dalawang isko. Isang bongbong. Bahala na, bongbong. Okay. Vice ito, Vice. Eh, soto. Soto, Vice or Vice? Vice po. Ay, eh, Soto. Soto, Vice. Oh, Bo, hindi, Vice po, Vice. Ah, Vice? Opo. Ito pa yung Vice. Ah, Soto. Soto rin. Tatlong Soto, guys. One, two, three. Thank you sir na ah, pa-subscribe po. Salamat po, salamat po. Thank you po, thank you po. Thank you po. Ma'am, kayo tayo po. Sabi niya, ay, ako, di na. Sila ba? Siyempre, ikaw, vice naman. Kayo po. Sino po? Isko Moreno daw. Kayo, ma. Sino po? Sino po presidente niya? Saka vice. Undecided po. Salamat. Undecided. Thank you. Sir, kayo! Survey lang. Pupuntahan ko ka po. Tapos ka na. Thank you, thank you, thank you. Kayo na. After ni BBM, ito po, Sara. Thank you. Thank you, pa. Salamat. Sarap. Ma'am, excuse me, sir. Botante ko kayo. Botante ko kayo. Ha? Botante ko kayo. Okay, ka, ma'am? Yes po. Sino ba president po kayo? Survey lang po. Bongbong po kami. BBM, Vice Ma'am, Bongbong din po. BBM, Vice po kami. BBM kami, BBM. Vice Ma'am, Vice po. Vice President. Soto, Soto, Soto. Ah, Marcos and Soto. Ay, wait lang. Soto. Ma'am, pasubscribe mo. Salamat kayo, ma'am. Vice niyo, ma'am. Hindi ko alam yung mga vice mo Si BBM ka lang, ma'am, ha? Ah. Sige po. Sige po, salamat. Ma'am, pasubscribe ko ito, ha? Ah. Sige po. Ma'am, kayo po, tansi po kayo. Hi, sir. Thank you. Vice sir, butali ka Opo, President siya ko ba? Bongbong. Bongbong, vice po, vice. Ah, Sara po. Sara, thank you. Pa-subscribe ako, sir. Salamat. Kay sir, butante ka po. Oh. President. Lenny. Lenny, vice po. Sara. Lenny Robredo and Sara. Thank you, sir. Pa-subscribe po. Salamat. Salamat, sir. Okay, dito na lang. Tapos tapusin na natin. Madam, madam, makamit mo naman po. Ha? Picture naman po. Ay, sabi nyo rin daw. Ayan, okay. Thank you po. Ay, sir, sir, sir. Sir, kayo po, botante po kayo. Botante po kayo. President nyo po, tsaka ba? Survey lang po. Sino po? President nyo po, tsaka ba? Kayo boboto po. Next year. Ibang mga... Undecided. Kayo, sir. Undecided. Undecided. Thank you. Dalawang undecided. One, two, 26, 22. Pero, ah, pa-subscribe na lang pala. Salamat. Salamat. Tara. Pwede ko mag-survey? President na po tsaka bay. Survey lang po. President ano Soto. Vice ni sir. Ay, President, sino po President niya pala? Lacson. Lacson. Vice ni sir. Soto. Soto. Thank you. Sir, pa-subscribe po. Salamat sa YouTube. Thank you. Thank you. Sir, kayo po, pwede mag President po tsaka vice. Survey lang po. Kahit sino po. Si Lenny. Lenny, vice niya, sir. Vice niya si Kiko. Kiko, pa-subscribe ako, sir. Ito po. Ha? Lenny Kiko. Dito po. Robredo and Kiko. Oh. Thank you po. Kayo, ma'am. Lahat naman. Lenny Kiko po. Pa-subscribe ako, ma'am. Thank you po. Salamat. Thank you po. Lenny Revilla. Lenny. Learning and Pangilinan. Thank you po. Salamat po. Oh. Survey lang. Survey lang. President po sa Survey lang po ka. Tama Presidente niyo po sa kabay. Survey lang po. Ah, survey. Bongbong. Bongbong. Vice yun, sir. Si, ano, Soto. Soto. Thank you. Pa-subscribe, sir. Salamat po. Salamat po. Tara. Sir kayo. Botante kayo, sir. President niyo po sa kabay. Survey lang. Sino po? Presidente niyo po. Tsaka vice. Survey lang po. Survey lang? Apo. O, oh, Lenny. Lenny. Vice niyo sino? Vice po. Soto. Soto. Lenny Soto. Okay. Kayo sir, pasubscribe ako sir sa YouTube. Salamat. Ay. Wala. Tara, tara. muna na tayo. Okay na siguro? O sige. Okay na to. Tara. Dito po sa Tarlac, ito po ang nakuha nating resulta. Si Undecided, 11. Okay, si Pacquiao, 6. 6 kay Pacquiao. Si Lacson, isa. Si Robredo, 5, 10, 15, 18. 18 po kay Lenny. 18. Si Moreno, 5, 10, 13. 13. Kay Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 kay Marcos. Okay. Uy, wait lang. Si, uh, sa VP naman, si Undecided, 14. 14. Tapos si Atienza, isa. Si Soto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. 33. Si Soto. Si Pangilinan, 5'10", 10, 10. kay Pangilinan. Si Ong, 5. 5. Si Duterte, 5'10", 15, 20, 25, 30. 30. Na, na, nakalaman po ulit dito si, si Soto ng 3 points kay Sara. Okay, so sa presidente, nakalamang po si Marcos. Sa VP naman, nakalamang po si Soto kay Sara. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay at magkita-kita ulit tayo sa ating Calle Survey number 36. Bye!